Mit der App 3D grafikrechner von GeoGebra kann ich um Tablet dreidimensional Figuren zeichnen. Auch hier habe ich auf der linken Seite vom Bildschirm die verschiedenen Werkzeuge, die ich kann durch Klick mit mehr oder mehr aufweisen losen, an auf der rechten Seite vom Bildschirm sind Zeichnungen angewiesen. Durch Klick op Zahnradsymbol kann joch hai wählen, dass Dachse sollen ugewiese gin oder net, Debene den ernstchte großen Deel, ob Koordinatengitter soll ugewiese gehen also weiter. Schlossen Dachsen Lommel wäsch, Debenen auch wäsch an Koordinatengitter losse Schlummel sinn. Wann ech loe Würfel will zeichnen wähle ich Werkzeugwürfel aus, Hei ënne kannch op durch Klick auf Hilfe, mal aufweisen lassen wie wéie Würfel gezeechen gëtt, Zeechne Würfel an dem sich sesche Punkt, nach einem Punkt zeichnen Dei zwee Punkte ginn eng Seite lengt vom Würfel un, an dann erschenkt op sinn de Würfel. So wie am GeoGebra kann ich e auch de Würfel verreckeln, verschieben, vergräsern, eben dasselbe wie fir Drunschüssel am dreidimensionalen. Interessant ist hat die Funktion AR innen rechts am Eck, von Stober klicken, sich de firdeicht eng Oberfläche an der gëtte Würfel an der Realität angewiesen. Ich kann zum Beispiel gucken hunsche Gegen Standheit den eng Würfel ähnelt, Mit bewegen kann ich mit zwei fangen den Würfel hin an hier wiegent még Ebene verreckeln oder vergräsern, Und der kann ich zum Beispiel gucken, huet die Körper hier die Würfel an der Realität, die nämlichcht Egeschaften wie mein gezichte würfel ich kann am Minogo andererssummen ich kann dann noch mal einer figure machen wie zum beispiel hai ein kugel zeichnen oder mal einer figuren die